Siemanko, z tej strony śledził. Witam na kanale Minicamp, który będzie w całości poświęcony jeździe na konta. Jeśli chcesz poszerzyć wachlarz swoich trików, albo nauczyć się po prostu jeździć od początku na tej minirampie, czy tam na kontach, na bowlu, to jest właśnie kanał dla Ciebie. Jak widać za mną tutaj mamy fajną minirampę. A dlaczego rampy? No, ponieważ jak zacząłem jeździć gdzieś około 12 lat temu, to mega się jarałem tak, jazdą takich prosów jak Tony Hawk, czy tam Chris Haslam i po prostu Najkrótszą drogą, żeby nauczyć się jeździć w stylu, było nauczyć się jeździć na minirampie. A gdzieś rok czy dwa lata, potem jak e, zacząłem jeździć, zbudowali w moim mieście minirampę, więc po prostu wierzcie spędzałem tam największą część swojego czasu. Przeciągamy, tylko lecimy z zagadnieniami. Otóż pierwszy, pierwszą sztuczką, a właściwie nie jest to sztuczka, tylko po prostu technika. Żeby jeździć na kątach trzeba dobrze pompować, bo bez dobrej pompki po prostu nie będzie dobrej jazdy, trzeba dobrze pompować. I to nie podlega dyskusji, lecimy z tematem. No więc, żeby w miarę prosto wyjaśnić na czym polega pompka, to wypadałoby powiedzieć, że trzeba na kąt wjechać lekkim jak piórko, a zjechać ciężkim jak Swedish Death Metal. Za chwilę będzie pokazane w slomo. Chodzi o to, żeby przed wjazdem na kąt zrobić lekką, yy, lekki przysiad, dzięki czemu nasza masa się zmniejszy przy wjeździe na niego, a z kolei zjeżdżając z niego trzeba po prostu zrobić tak samo lekki przysiad, ale znowu przed wjazdem na prostą z kąta i wtedy nasza masa się zwiększa. Na dzisiaj to już było na tyle. Dzięki za to, że byliście. Pamiętajcie, że jeśli Wam się nie podobało, to dać łapkę w dół, napisać hejtowy komentarz, nie subskrybować pod żadnym pozorem człowieku. I z tego miejsca chciałbym podziękować Michałowi Krzywonosowi, którego znacie jako Misiek ze Skate Story, tutaj się pojawi, oraz Michałowi Bierońskiemu, którego też za niedługo poznacie. Siema!